наверное, под верховенством прокуратуры давайте мы соберем весь силовой блок по итогам прошлого года, поговорим о задачах, которые у нас стоят, ну и недостатках всего силового блока, в том числе и армии. Наверное, есть некая меня настороженность, это наш недостаток, что мы вот в таком составе Э, не говорим о проблемах армии, прокуратуры, следственных органов, МВД, КГБ, в целом, вот собрав их вместе. Э, Все-таки это люди, которые выполняют похожие, схожие задачи, э, очень важны контакты, ну и они должны видеть, чем живет, допустим, Следственный комитет должен видеть, чем живет армия. Прокуратура, то понятно, вы тут постоянно в контакте. Надо будет нам обсудить, ну и там послушаем достижения наши, и недостатки. Поэтому сегодня не стоит нам отчетами заниматься и самоотчетами, а очень важные вопросы в целом, как вы оцениваете криминогенную ситуацию сегодня. А второй вопрос – геноцид, ну и те проблемы и вопросы, которые находятся на контроле у меня. А вот примерно три этих блока вопросов, но один из важнейших вопросов, я сегодня подписал указ, который подготовлен – Э, группой специалистов во главе с вами о рассмотрении обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений. Это как раз тот вопрос, который мы обсуждали накануне. Я посмотрел и э, состав, и прочее. Если мы что-то тут э, в указе не предусмотрели, достаточно власти генерального прокурора для того, чтобы задействовать весь государственный аппарат, госслужащих, для того, чтобы решить эту проблему с теми беглыми. И надо смотреть не только беглых, ну кто-то из-под плинтуса вылезет, они же понимают, что мы их все равно найдем кто-то обратится в комиссию. Ну, вы в комиссии уже разберетесь. По составу комиссии правильно сделали, Э, что предлагается туда, людей, которые э, в 2020 году кто-то потерпел и так далее. Тогда общество будет понимать, что решение принимаем не Лукашенко, там шведы и прочие люди, облеченные власти. Естественно, что мы это должны организовать и главными быть действующими лицами. Но и те, которые видели, что происходили, и терпели, и против них совершались какие-то акты насилия или же правонарушения совершались. Это первое. Второе, что надо подчеркнуть, я вот так наблюдал за СМИ э, последнюю неделю, э, там шум поднялся, особенно в штабах. Чехушки, лохушки эти в Литве, Польше э, взбесились. Я хочу, чтобы вы еще раз, э, хочу вам сказать, и люди, чтобы понимали, сейчас они на безденежье сидят. Запад будет финансировать только конкретные мероприятия. Желательно такого радикального плана, и даже уже не уровня 2020 года. Свержение, убийство там, президента, должностных лиц, и ты там не в последних строжках. <laughs> Это не для того, чтобы тебя напугать, ты сам это знаешь. То есть все, кто поперек горла встал, всех убрать. За это будет финансировать Запад. Э, второе, что им задают вопросы. Кто вы такие, лохушки-тихушки? Кто за вами стоит? Ну вот они кричат, что там миллион с Беларуси сбежали, вот они в Польше и Литве, и Украине, как гиены стоят по периметру и щелкают зубами. Никаких там миллионов нет. Э, кто-то называет две тысячи, кто до четырех тысяч, неважно сколько. Но они этим подтверждают свою решимость и возможность тут что-то совершить, вплоть до серьезных терактов. И если Запад видит, что за ними кто-то стоит, ну хоть небольшая группа людей, столько и денег дадут на существование. И они боятся, что часть этих людей, а не дай бог большинство, уедет в Беларусь вот обратиться в эту комиссию. Тогда и денег нет, потому что за ними никто не стоит, за этими офисами. Сейчас им выделяют скудные деньги, и все эти деньги не доходят до этих не то двух, не то четырех тысяч э, человек. А не дай бог миллион, как они говорят. Это все оседает у этих начальников в штабах. Они эти деньги делят. А кушать-то хочется. И вот они там сидят, ну что им остается делать? Э, им предлагают, украинцы предлагают, военные приезжают, давайте, Э, на фронт воевать против России. Все они кричали «Полк Калиновского» и прочее, там порядка ста человек <laughs> в этом так называемом полку. Вот они бегают там некоторые великие э, полковники и подполковники, кричат, что мы создаем народно-освободительную армию. Но в этой армии всего сотня человек, и то воюют под Бахмутом, Артемовском. И погибает немало людей. Еще раз повторяю, кушать хочется, но есть и озверевшие. Те, которые готовы бороться э, там против России и здесь прийти до конца бороться против белорусского народа. Ну, это их выбор. Это их выбор. Я это к чему говорю? Мы никого, Андрей Иванович, сюда не должны тянуть. А так там уже пошла волна, вот мы тут, Лукашенко, хочет их сюда затягнуть и посадить. Вот прочитают указ и будут видеть, как будет работать комиссия. Мы никого не собираемся априори сажать, но если заслужил эту посадку, так он, наверное, в эту комиссию не пойдет. Пойдет, рассмотрим, все будет по закону. Но главное, не тащить их сюда силой. Вы правильно предложили э, заявление в комиссию, э, хотите по интернету передавайте, хотите э, в конверте просылайте. Мы рассмотрим любое ваше заявление. Но силой сюда тащить, чтобы посадить, как они говорят, и, и, или вообще, чтобы поговорить с кем-то, мы не собираемся. Это наша воля, добрая воля, мы ее продемонстрировали. Пожалуйста, обращайтесь, будем рассматривать ваше заявление. Не хотите, сидите там. Хотите, э, воюйте, Хотите, метите улицу, мойте посуду. Ну, кто более подготовлен, будут патроны подавать э, в Польше или Литве. Это их выбор. Мы никого не заставляем и не настаиваем в этом плане. Вот, вот это главное в работе комиссии. Ну, держите меня в курсе дела, если нужно подключиться по какому-то вопросу, подключайте, Есть тем ничего. более, что некоторые могут пойти э, через помилование там и так далее президента, если будет Э, предусмотрены ваши варианты. Ну вот этот комплекс вопрос, который э, сейчас надо закрутить совместно с большой работой по геноциду, надо будет и э, прокуратуру сверху донизу придется, конечно, нагрузиться и загрузиться вот этими вопросами рассмотрения жалобы, заявлений наших беглых и здесь совершивших правонарушения. Этот вопрос как-то надо снимать в обществе. Нужна развязка. В указе главы государства речь идет не только о персональном составе комиссии, она на две трети состоит из общественности, тех людей, которые известны нашим людям, те, которые пользуются авторитетом, могут сказать свое слово. В нем также определены условия и порядок рассмотрения обращений граждан Республики Беларусь, находящихся за рубежом. Ну, первое. Речь идет о том, что охватывается период тех возможных или совершенных правонарушений. Это с 1 января 2020 года по 31 декабря 2023 года. Граждане могут обращаться в комиссию в письменном виде или в электронном. А в указе определены требования, которые предъявляются к этому заявлению, перечень документов, который должен содержаться. Также указаны те решения, которые будут приниматься комиссией. Все открыто, понятно предусмотрено открытое голосование, свободное голосование членов комиссии по каждому вопросу. Я хочу сразу подчеркнуть, это очень важно, мы никого не заставляем. Это добрая воля, жест нашего государства. Для того, чтобы снять всякого рода провокации, в указе отдельно определена норма, связанная с тем, что лица, в отношении которых принято решение, могут в течение трех месяцев его реализовать Прошло три месяца, дальше вы, пожалуйста, обращайтесь по общему порядку. Кроме того, предусмотрены возможности реализации всех правовых норм, которые направлены на освобождение лица от ответственности, либо изменение меры пресечения. И самое главное, что если это лицо, получив на руки документ о том, что к нему нет претензий, или изменена мера пресечения, или принято какое-то иное решение, которое, по мнению этого лица, позволяет ему спокойно ехать в Республику Беларусь, определена также гарантия, связанная с тем, что в случае возникновения каких-либо претензий со стороны э, государственных правоохранительных органов только с согласия генерального прокурора лица, исполняющего обязанности, могут применяться меры процессуального принуждения, либо приниматься какое-то правовое решение. Это тоже очень важно, мы об этом говорили. Поэтому сегодняшняя та информация, которая появляется, э, в том числе и за рубежом, запугивание людей. Это всего лишь связано с тем, что для них наши граждане – это всего лишь средство зарабатывания денег. Понятно и очевидно. Каждый должен думать о себе, о своих родных, близких, о детях. Думайте, взвешивайте, читайте. Все открыто и понятно. Нашему суду сто лет исполняется в этом году. В этом году. 15 апреля. Вроде мы когда-то с вами замахнулись на реформу очередную судебной системы. Э, исходя из вашего опыта, результаты, какие у нас в связи с этим? Э, подходим к Белорусскому народному собранию, суды выведены наверх под ВНС, поэтому независимость, естественно, судебной системы таким образом увеличивается, усиливается – вы как думаете, спустя э, принятия, все-таки прошло лишь несколько месяцев после принятия подобного решения, особенно конституционные изменения, мы здесь не ошиблись, э, не будет здесь какой-то ошибки и по Конституционному суду, и по Верховному суду, в связи с тем, что мы его делаем более независимым, поднимаем туда наверх, к Всебелорусскому народному собранию. А, апелляционный суд мы вводили, новую инстанцию, да? Да, экономическая. Экономическая. Э, уже ж опыт какой-то есть, какова здесь ситуация у нас. Ну и мы сейчас э, все-таки с Андреем Ивановичем Шведом мы только что говорили, развернули работу по всем нашим преступлениям беглых. Э, тем не менее, э, по закону мы принимаем в судах много решений по наказанию совершивших преступления подобного образа по людям, которые находятся здесь. Как это стыкуется, нет ли здесь противоречий каких-то? Ну, еще раз ваше мнение по поводу вот этой нашего какой-то отдушины к этим беглым, которые все-таки незначительно совершили правонарушений, кто-то со спугу сбежал. Ваша оценка э, по тому, что мы создали комиссию, чтобы некоторых, так сказать, реабилитировать, и они смогли вернуться на родину. Ну и э, судебное разбирательство в плане тех дел, которые находятся у меня на контроле. Вот этот комплекс вопросов, возможно, еще где-то у вас будет вопрос. Уважаемый Александр Григорьевич, если очень кратко, то судебная система сегодня в целом отвечает всем предъявляемым к неконституционным требованиям. Она спокойно реагирует на все вызовы и угрозы, и спокойно и уверенно осваивает все объемы правосудия, которые сегодня у нее есть. Вместе с этим она не стоит на месте, она продолжает совершенствоваться, реформироваться. И я должен сказать, что первые результаты проведенной реформы уже очевидны, на мой взгляд. Так удачно совпало, что э, судебная реформа по времени совпала с конституционной реформой. Вот мы завершили третий этап судебной реформы, и как раз конституционная реформа. И это получило закрепление на самом высоком конституционном уровне. Что уже очевидно дала судебная реформа, о чем сегодня можно сказать, какие результаты. Ну, в первую очередь, конечно, улучшилась организация работы судов, это бесспорно. Э, вы знаете, когда мы ввели аудиозапись судебного заседания, а сейчас вводим видеозапись судебного заседания, э, становятся совершенно другие судебные процессы. То есть они менее конфликтные, они более строгие, они более точно соответствуют закону. Люди себя сдерживают, и участники процесса. Ну, практически не стало жалоб на поведение судей, на нарушение правил судебного процесса. И это как бы сделало правосудие и публичным, и в то же время более, более примирительным. Ну и то, что мы ввели цифровизацию судебной системы, это уже дает серьезные такие результаты в плане того, что мы практически можем контролировать организацию работы каждого районного суда отсюда из Минска. То есть наша система АИС, которая у нас есть, она позволяет отслеживать прохождение каждого дела в каждом из 142 районных судов. И мы сразу видим эффективность работы каждого районного суда за какой-то период, даже за один день. Мы практически на 40% сократили число отложений, перерывов, переносов каких-то судебных заседаний. Правосудие стало более экономичным, оперативным таким. Ну вот такие первые показатели судебной реформы, это ощутимо. Может быть, чуть медленнее, чем хотелось бы, улучшается качество правосудия. Но здесь это связано с внедрением новых форм судопроизводства, то есть переходом на апелляцию, введение дополнительной стадии судебной кассации – и здесь освоение, конечно, требует еще адаптации какого-то периода времени. Сразу это сделать было очень и очень трудно. Но на пути к этому уже серьезно улучшается качество работы апелляционных инстанций. То есть сегодня апелляционные инстанции, не возвращая дело на новое судебное рассмотрение, сами фактически завершают правосудие, выносят любое решение. Это тоже значительно ускоряет сам процесс правосудия, делает его более современным, понятным и экономичным. связи с разрушительными землетрясениями в Сирии и Турции глава государства Александр Лукашенко заслушал доклад министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского о готовности МЧС Беларуси к оказанию помощи пострадавшим государствам. По результатам доклада Александр Лукашенко поручил направить в Турецкую республику аварийно-спасательный отряд МЧС, аттестованный по международным стандартам ООН в составе 64 специалистов с техникой и снаряжением, предназначенными для проведения аварийных и поисково-спасательных работ. Поручено также проработать вопрос направления в Сирию груза с гуманитарной помощью. Тема сегодняшнего нашего совещания – вопросы дальнейшего совершенствования банковского законодательства. Хочу ваше внимание обратить, что мы ни в коем случае не должны идти путем рекомендаций, которые даны нам в прошлом веке еще. Банки должны быть государством в государстве, они должны быть абсолютно независимы и так далее и тому подобное. Классика – нет в мире ничего независимого. Все друг от друга зависят, и организации, и учреждения, и так далее. В нашей банковской системе достаточно свободы для того, чтобы не плестись в хвосте событий и чтобы работать вместе с правительством на экономику. Я не хочу сказать, что сегодняшнее наше рассмотрение изменений в законодательстве по банковской сфере – означает, что банковская система работает плохо, ее нормативная база требует какого-то кардинального пересмотра. В условиях санкций банки продемонстрировали устойчивость, обеспечили сохранность сбережений, проведение расчетов и аккумулирование ресурсов для кредитования. В прошлом году, благодаря координации действий Нацбанка и правительства, удалось ускорить переориентацию экспорта, поддержать предприятия оборотными средствами, профинансировать важнейшие для страны инвестиционные проекты. Но я категорически не удовлетворен, как работает правительство и банки по прохождению платежей. Мы вроде бы продукцию можем поставить и прочее, но это в ближайшее время мы рассмотрим. Э, отчитается и правительство, и банки, как они работают по платежам. Просто надо упираться и работать. Поэтому надо специалистам Национального банка и вообще банкам подключаться к решению проблемы прохождения платежей. Этой проблемы быть не должно, ее нет. Мы просто отвратительно работаем. И отдельные наши э, частники показывают, как надо работать. Обеспеченная защита интересов вкладчиков. Беларусь ну, чуть ли не единственная страна в мире, которая гарантирует населению полный возврат вкладов, независимо от величины и валюты, в случае экономической несостоятельности банка. Но жизнь не стоит на месте, развиваются технологии, новые вызовы, новая система взаиморасчетов строится, в том числе в международной торговле. Словом, определенные изменения назрели. Я боюсь забегать вперед, но мне кажется, что появится в мире в ближайшее время новые мощные валютные союзы с новой валютой резервной. Мы своевременно договорились с Россией о сближении банковского законодательства в интересах субъектов хозяйствования. Также я давал поручение органам госуправления и контроля проанализировать работу банковской системы и внести свои предложения по корректировке банковского законодательства. Некоторые инновации уже прошли апробацию на практике, как и договаривались. Нацбанк закрепил их своими рекомендациями и предлагает реализовать на системной основе в рамках правового поля. Только то, что нам нужно. Но, тем не менее, я решил пригласить специалистов, вас, чтобы еще раз убедиться в том, что нововведения принесут нам пользу. Ведь на рассмотрение выносится основополагающий нормативно-правовой акт. Люди должны знать, какие изменения планируются, не осталось ли каких-то непроработанных, серых и, не дай бог, темных мест. Беларусь, еще раз повторю, социальное государство. Правила экономической деятельности должны исходить из принципов социальной справедливости, одинаково и однозначно трактоваться и, безусловно, соблюдаться. Исключений для каких-то сфер, включая банковскую, нет и не будет. У регулятора должны быть все необходимые рычаги влияния на финансовые отрасли, в том числе для наказания нерадивых банков рублем и прочим. В настоящее время особенно важно, чтобы все ветви власти и органы госуправления работали в тесной увязке. Только сообща можно обеспечить мобилизацию ресурсов на важнейших направлениях устойчивого развития экономики. Притом прошу не расслабляться. Россию пичкают дополнительными санкциями, и чтобы через нас не было пути обхода, и нас тоже будут дополнительными санкциями не просто пугать, а накачивать. Ключевую роль здесь должны сыграть банки и Нацбанк как регулятор всей банковской системы. По итогам сегодняшнего совещания я жду окончательных и, разумеется, аргументированных ответов на следующий вопрос. Как нововведения повлияют на работу банковской системы? Отвечают ли они запросам наших граждан и национальной экономики? Все ли вопросы интеграционной повестки союзного государства в части банковской сферы мы закроем обновленным кодексом? И, как я уже сказал, все интеграционные проекты в банковской сфере с Россией должны быть нам выгодны. Это наш критерий. Уважаемый Александр Егорович, уважаемые участники совещания, актуализация банковского кодекса была проведена с целью совершенствования правового поля, котором работают Национальный банк и банки. Необходимость его корректировки обусловлена изменениями макроэкономической среды и общегосударственного законодательства, интеграционными процессами в финансовой сфере, а также динамичным развитием информационных технологий в банковском секторе. Предлагаемые изменения можно условно разделить на два блока. Первый блок – это законодательные инициативы макроэкономического характера. Второй нормы, направленные на регулирование деятельности банков. Остановлюсь сперва на ключевых предложениях по макрорегулированию. Первое. Это расширение целей, другими словами, ориентиров деятельности Национального банка. Предлагается в дополнение к цели поддержания ценовой стабильности закрепить вторую цель – обеспечение финансовой стабильности – а также норму о содействии устойчивому экономическому развитию страны. С правовой точки зрения это позволит упорядочить ответственность и правомочия на обеспечение финансовой стабильности, а также уточнит ключевые направления деятельности Национального э, банка. Экономический эффект. Возрастет направленность денежно-кредитной политики на формирование благоприятной среды для устойчивого развития экономики. Второе. Совершенствование правового механизма обеспечения финансовой стабильности. Данной нормой определяется статус Национального банка как государственного органа, ответственного за обеспечение финансовой стабильности в банковской и иных регулируемых им сферах, а также комплексные подходы к обеспечению финансовой стабильности. Данное положение направлено на повышение потенциала по выработке и принятию упреждающих мер по нейтрализации возможных вызовов и шоков, усилением межведомственного взаимодействия, а также расширение возможностей по комплексному и эффективному противодействию системным рискам. В целом реализация вот э, предлагаемых норм позволит повысить эффективность э, денежно-кредитной политики, а также ее согласованность с общей экономической политикой. Кроме того, это будет способствовать выполнению обязательств, взятых на себя белорусской стороной в рамках союзной программы по гармонизации денежно-кредитной политики и макропруденциального регулирования. Докладывая по второму блоку инициатив, остановлюсь на трех ключевых направлениях. Защита прав и интересов потребителей банковских услуг, сопровождение внешнеторговой деятельности – и совершенствование банковского надзора. Для повышения уровня правовой защиты потребителей банковских услуг и исключения чрезмерной финансовой нагрузки на кредитополучателей, первое, вводится запрет на установление в кредитных договорах условий об уплате процентов в повышенном размере, ограничиваются размеры штрафов. Второе. Устанавливается перечень случаев, при которых банк праве требовать досрочного возврата кредита. Третье. Определяется разумный срок для досрочного возврата кредита не ранее трех месяцев со дня уведомления физического лица. Данная норма имеет социальную направленность, а ее реализация позволит усилить правовую защищенность потребителей финансовых услуг. Кроме того, в целях дальнейшего развития инструментов и механизмов по финансированию внешнеторговых операций в проекте Банковского кодекса закреплена норма об операциях банковского торгового финансирования. Указанная инновация базируется на предложениях банков. Она направлена на расширение возможностей экспортного финансирования и снижение рисков внешнеторговых операций отечественных предприятий. Состоялся очень такой позитивный, детальный э, разговор с участием главы государства. В целом подходы, которые заложены в проекте законопроекта об изменении банковских кодекс президентом поддержаны. Мы планируем, что в ближайшее время к нам поступит э, законопроект на рассмотрение парламентариев. С учетом того, что парламентарии давно работают совместно с Национальным банком, Советом Республики на рассмотрение тех изменений, которые предусматривает проект закона, мы э, в ближайшее время, э, в короткие сроки должны доработать этот данный законопроект. Новации, которые представлены сейчас, это очень важное изменение в банковском законодательстве для нашей экономики и также для наших граждан образом. Они затрагивают, э, в общем-то, структурируют э, э, банковскую систему, структурируют отношение банков к кредитам, которые выдаются населению, уменьшается размер штрафных санкций, ведь зачастую бывают случаи, когда банки гражданам при задержки, например, уплаты кредита на 1-2 дня выставляют штрафные санкции, причем штрафные санкции в больших размерах. Так вот, э, в банковском кодексе уже регулируются, четко определяются случаи, когда банк может предъявлять штрафные санкции в повышенном размере, в каких случаях. Вот в банковском кодексе, я считаю, для населения вот это очень важная новация. Банковский кодекс э, э, актуализируется, и эта работа, она не спонтанная. Она продолжалась э, примерно полтора-два года э, во взаимодействии с правительством, комитетом госконтроля, нижней и верхней палатой нашей страны, э, экспертами, банковским сообществом. И, безусловно, вот эта актуализация, которую я сказал, она, она от жизни. Она назрела, потому что меняются технологии, Э, в банковской системе в том числе. Усиливается э, направление по защите прав потребителей финансовых услуг. В целом э, банковский кодекс главой государства одобрен. Есть определенные замечания, которые мы будем вместе с представителями парламента а, и с другими заинтересованными органами дорабатывать. Но ну, это нормальный процесс, Э, доработки не носят какого-то существенного э, изменения в банковский кодекс. И, и я думаю, что мы в оперативном порядке сможем э, эту работу выполнить и направить уже тогда документ в, в палату представителей для того, чтобы там он рассматривался. Президент Беларуси подписал закон о Всебелорусском народном собрании, где прописано, в частности, кто может быть делегатом ВНС. Определена документом и компетенция ВНС. Предусмотрены полномочия собрания на принятие значимых решений. Например, об утверждении наиболее важных для страны документов, о легитимности выборов, о смещении с должности президента в случае грубого нарушения им Конституции либо совершения тяжкого преступления – о введении чрезвычайного или военного положения. Заседания ВНС, согласно закону, проводятся не реже одного раза в год. Реализация закона придаст новый импульс государственному развитию. ВНС, сформированная на демократических началах, будет выполнять стабилизирующую и консолидирующую функции в обществе. Президент Республики уважаемые друзья. Полагаю, что атмосфера во Дворце независимости сегодня весьма интеллектуальная. Мы традиционно отмечаем День белорусской науки вручением дипломов доктора наук, аттестатов профессора, научным и научно-педагогическим работникам. Да, наука интернациональна, она принадлежит миру, никто с этим не спорит – она призвана служить всему человечеству, но вы ученые белорусы, вы белорусские ученые. Все ваши незаурядные идеи и великие замыслы для вас как дитя, и рождаются они на этой земле. Каждое открытие становится частью нашего национального достояния. Я хочу поздравить всех вас с присвоением высоких званий. Вы проделали огромный путь, прежде чем преодолеть эту профессиональную планку. Великий труд стоит за каждым дипломом и вашим аттестатом. В нашей стране ученые люди пользуются большим уважением и поддержкой государства. Может, она недостаточна, но на то, что мы способны. Вы знаете, сколько вложено сил и средств, чтобы сохранить преемственность научных школ и достижений прошлых времен, создать условия для развития современной науки. Я везде и всегда подчеркиваю, когда предлагаю зарубежным иностранным руководителям, специалистам некие технологии, обучение этим технологиям. Наверное, вы слышали это и в Зимбабве. Я подчеркнул, что мы такие умные, потому что мы стоим на плечах гигантской науки Советского Союза. Об этом не надо забывать. Велик ваш вклад – но не на пустом месте мы это делаем, как в науке, так и в государственности, промышленности, по всем направлениям, в том числе и социальной сфере. Поэтому мы, сохранив школы, вы их развили, мы имеем определенный результат, который мы можем использовать в нашей стране, ну я так оцениваю, процентов на 50. 50% мы вынуждены продавать. Хотелось бы больше осваивать новых технологий, то, что вы изобретаете, но, увы, вы знаете почему. Нам есть, конечно же, чем гордиться. Это все вы увидели, кто посетил выставку «Беларусь интеллектуальная». Это результат совместных усилий наших ученых Академии наук, отраслевых, вузовских ученых. Мы обязательно покажем эту впечатляющую галерею перспективных отечественных научных разработок – в каждом регионе. Знаю, что график составлен, уже 16 февраля экспозицию увидят жители Гомельщины. Тем не менее, вы, ученые, как никто, понимаете, что науки нет времени почевать на лаврах и нет времени упиваться какими-то успехами. Особенно сегодня, когда наша страна противостоит беспрецедентным политическим вызовам всем нам и науке в первую очередь. Надо смотреть только вперед и во благо жизни людей и во имя созидания. Другими словами, все ваши инновационные разработки должны служить развитию духовной сферы, укреплять экономическую мощь государства, обеспечивать нашу национальную безопасность. И тут поле не пахано. И честно вам скажу, то, как мы разворачиваемся на ниве экономики и безопасности – те задачи, которые стоят перед нами, которые могут принести колоссальные результаты финансовые, я смотрю на это так и уже начинаю сомневаться. Вроде что-то можем, умеем, а разворотливости нет. Но это отдельный разговор с правительством. Уважаемые друзья, я, конечно же, искренне желаю, чтобы вслед за очередными званиями вы достигли самой главной вершины научного успеха – не просто сказали свое новое слово в науке, а заставили весь мир говорить о ваших, наших достижениях. Ведь истории остается не статус, а имя. Как не видится, для настоящего ученого нет важнее цели, чем обеспечить преемственность своих достижений, вырастить плеяду успешных учеников, ну и, естественно, прославить Отечество. Я вообще считаю, если ученый – оставляет за собой шлейф учеников или хотя бы одного, который обязательно превзойдет вас. Это еще большее достижение, чем то, что вы достигли сегодня. Так как это сделали наши уроженцы Беларуси, и Алферов, и Высоцкий, и Борисевич, они ушли, но оставили яркий след. Их последователи – это ваши коллеги. Поэтому и видите здесь вас, состоявшихся докторов наук, профессоров вместе с своими успешными учениками особенно приятно. Это говорит о том, что вы не боитесь конкуренции с молодыми, амбициозными учеными, возможно, даже мечтающими превзойти своего учителя. Более того, вы гордитесь ими. И значит, у белорусской науки обязательно будет будущее. Поэтому ставьте перед собой в хорошем смысле слова дерзкие, и обязательно благородные цели. И пусть на пути к их достижению вам всегда сопутствует удача, поддержка родных людей и обязательно уважение научного сообщества. Позвольте мне чувством глубочайшей и большой гордости вашими успехами и талантами вручить заслуженные дипломы и традиционно аттестат. концов, поздравляю. Уважаемые друзья, как вы понимаете, что э, тем, кому мы вручили только что, я бы даже прямо сказал, заслуженные награды, это только маленькая частичка э, тех людей, которые стали докторами наук, профессорами, кандидатами наук и так далее. Это радует. Хотел бы вас сориентировать, особенно руководство, присутствующее здесь нашей страны, связанное с Э, с наукой, чтобы мы больше внимания сегодня уделяли практикоориентированным темам. То, что сегодня на злобу, то, что нужно сегодня нашей жизни, начиная от военных наук, безопасности и заканчивая мирной жизнью. В этом большой практический смысл. По востребованным направлениям выделяются огромные деньги. И не только в Беларуси больше всего за пределами Белоруссии и в России, и не только в России. Вот у меня в памяти мои переговоры с моим большим другом, президентом Арабских Эмиратов, шейхом Мухаммедом, и мы много обсуждали вопросы развития науки, и особенно то, чего наука получила, исходя из вот этой выставки, то, что мы видели. Все сегодня нужно – и во все готовы инвестировать, огромные деньги готовы инвестировать. Но надо показать товар, показать его эффективность и затем уже разворачивать производство. Они готовы вкладывать хорошие деньги э, во все это. Это момент, маятник качнулся в вашу сторону. И надо использовать это время, потому что завтра будет поздно. Завтра мир опять успокоится и будет почивать на лаврах, на тех достижениях, которые вы получили вот на сегодняшний момент. Тихо будет, спокойно, вольготно, все будут жить, жреть в заново перераспределенном мире. Мир будет другой. Это уже никто сегодня не оспаривает. Потом надо воспользоваться моментом. Воспользуемся, будет результат, но это основа нашей независимости. Если не будет э, движения вперед, при том движения быстрого, мощного, толку не будет. Поэтому, когда я там на совещаниях с правительством или где-то на местах очень жестко требую сегодня не только э, с них, но и с вас, вы должны понимать, что это не мне надо. Завтра молодые должны управлять государством, но они что-то от нас должны получить. Какой-то должен быть фундамент, чтобы они тоже стояли на плечах. Вот чем это все обусловлено. Слушайте, ну вам принесли чай, это же не мне. Так вы его пейте, он же остынет. Это китайский Си Цзиньпин мне присылает постоянно чай, я вас угощаю. Сам же я не выпью его весь. Поэтому вам конфеты, э, какие-то тут печенюшки. Не очень советую, но все вы худенькие, вам можно. Спасибо большое, что пригласили. Для меня большая честь присутствовать здесь среди вас, а, людей, чьи профессиональные заслуги и а, результаты многолетнего труда вносят свой вклад в развитие белорусской науки и общества. И а, в современной журналистике, я хотела бы подчеркнуть особо, наблюдается тенденция несистемного и непоследовательного развития детских изданий, что исследовали мы. А, проявляется тенденция а, распространения развлекательного и на культурного контента, а, вместе с которым в детское сознание проникают нехарактерные для отечественных воспитательных традиций морально-нравственные установки. При этом нивелируются масштабы освещения интеллектуального и духовного потенциала детей. И э, на принципах преемственности нам в нашем исследовании удалось э, выделить а визуальные и содержательные средства формирования ценностных ориентиров детей в динамике развития национального медиапространства. В условиях а, развития цифровых а, форм коммуникации полученные результаты, надеемся, послужат развитию творческого потенциала детей и усилению гражданско-патриотического воспитания. Этому будет способствовать а, а, наращивание производства импортозамещающего отечественного контента, повышение его эффективности и разнообразия, и расширение национального, духовно и социально значимого сегмента для детей, в том числе в интернет-пространстве. Уверена, что э, впереди у нас еще много интересных и значимых открытий, направленных на развитие Э, белорусской науки и приращения ее э, потенциала в, на мировом уровне. Уважаемый Александр Григорьевич, э, искренне благодарю вас за поддержку науки нашей страны, за искренний интерес к нашему труду и огромную, в том числе, грантовую поддержку науки Беларуси. Спасибо большое. Мы там попробовали все-таки журналистику нашу повернуть лицом к жизни журналистов надо держать возле жизни, чтобы они видели, что будет завтра, послезавтра и так далее. И очень важно, чтобы это был такой процесс двусторонним движением. Не только журналистов надо куда-то подтягивать, но и те руководители организаций, которые потреблять будут этот уникальный товар, скажем так. Поэтому было принято решение, чтобы руководителей основных каналов, чтобы они э, наблюдали и уже видели журналистов ваших и преподавателей, вас э, лицом к лицу сталкивались. И все-таки доводили до них те потребности, в которых мы нуждаемся в области журналистики, и помогали. Поэтому вот этот симбиоз было поручено создать. С ними надо работать, чтобы они были прежде всего патриотами нашей страны. Слава Богу, что Америка показала, что такое демократия и свобода, и права человека. Шах вступил не туда, застрелили эту девчонку э, в прямом эфире. Патриотка, которая на трех или четырех войнах была, воевала за интересы Америки. Вот вам и права человека, и демократия. Они уже мне об этом сегодня не говорят. Уже и о диктатуре не говорят. Как только рот раскроют, я им конкретные примеры. Поэтому нам в этом плане надо работать. Я специально тебе сказал, чтобы на факультете знали, что э, мы видим не только э, железо и прочее, но и людей, особенно журналистов. Почему особое внимание на это обращаю? Потому что так случилось, что СМИ и журналисты оказались сейчас на переднем крае этой борьбы. Сейчас средства массовой информации – это поле борьбы, начиная от интернета, о котором вы говорили только что, и заканчивая традиционными средствами массовой информации. И без бойцов надежных, способных, э, головатых, умных мы в этой войне не победим. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые коллеги и присутствующие, для меня, как и для каждого из нас, огромная честь присутствовать на таком значимом мероприятии, которое без всяких сомнений впишет результаты деятельности интеллектуальной элиты нашей страны в одну из страниц истории современной белорусской науки. Результаты лучших белорусских ученых, которые я услышал в ходе проведения данной церемонии, а также представление самых современных передовых образцов техники и технологий, которые я посетил в ходе подготовки к написанию докторской диссертации. Это такие, как говорил сегодня Александр Григорьевич, «Беларусь интеллектуальная», «Форум регионов Беларуси, России», «Миликс» и множество других – еще раз подтверждаю тот факт, что интеллект – наше основное оружие, и в данном виде оружия Беларусь находится на шаг впереди других государств. Э, поэтому и тема моей докторской диссертации связана с применением искусственного интеллекта в системах поддержки принятия решения, а моя научная деятельность связана с первым информационным подразделением вооруженных сил, которое, безусловно, не имеет аналогов, это рота информационных технологий, э, где я совместно с другими сотрудниками военной академии э, провожу прикладные научные исследования в рамках разработки э, и поддержки программного обеспечения в э, интересах Министерства обороны. Александр Григорьевич, в 2019 году вы посещали данное роту информационных технологий, военную академию и сказали, нам необходимо развивать информационные технологии, ни в коем случае нельзя загубить это зерно оно должно произрасти, оно должно дать результат. Александр Григорьевич, мы, белорусские ученые, готовы реализовывать самые сложные технологические решения, масштабировать результаты своих исследований и гарантируем успешное выполнение поставленных научных задач на республиканском и, если будет необходимо, на международном уровне для сохранения мира и спокойствия нашей белорусской земли. И как вы сказали, мы ежедневно работаем над тем, чтобы заставить весь мир говорить о наших достижениях. Спасибо. Павел Сергеевич, но рота IT существует или вы уже загубили там? Александр Григорьевич, а, э, рота информационных технологий сейчас одно из передовых подразделений Министерства обороны. И каждый месяц мы реализуем более 20 проектов. С момента создания мы провели огромное количество собеседований. В этом плане мы конкурируем с Александром Ивановичем, мы забираем себе лучших выпускников и реализуем самые сложные технические решения для нашей страны. Да, вы правильно сказали. Нужно самых лучших людей туда вытаскивать. Потому что люди в погонах, они исполнительные, они преданные, они надежные. Как бы вас ни качали, не тащили в большие там деньги и прочее, вы очень стойко в этом плане э, работаете. Нам надо вот эту роту усиливать и продукт должен быть современным и нужным для страны. Спасибо, Александр Григорьевич. Мы работаем над развитием своих идей, над развитием своих научных гипотез. Андрей Иванович, надо вам вникнуть в работу этой роты. И если нужно, с точки зрения образования, поддержать. Сегодня все наши вузы теснейшим образом работают в области науки с военной академией. У нас есть план совместных исследований, которая направлена на разработку новых образцов техники. Мы поставляем в том числе и проводим такую работу с нашими абитуриентами для того, чтобы они не просто поступали в военную академию, а приходили в те сектора, которые являются наукоемкие. Эту работу продолжим и выведем на новый уровень. Ну, их надо поддержать. Это, ребята, надежные. Ну, на 99,9 надежные. Ну, может, кто-то там захочет куда-то, где-то себя реализовать в иной сфере, но за границу не побегут. Поэтому надо помогать. Смотрите, вот парк высоких технологий. Когда-то принимал решение, долго колебался, создали его. Сегодня там определенные люди побежали за границу. Ну, я их не осуждаю, потому что американцы и прочее били по IT-сектору, чтобы нас притормозить, опустить. Ввели санкции, ну куда им деваться? Кто-то выехал, кто-то тихо вернулись, зарегистрировав свои предприятия где-то, а кто-то поездили по миру. <laughs> Нет, да. только в Беларусь. Да. Ну, белорусов это особенность. Это наша особенность. Белорус, э, мало кто может жить за границей и быть довольным. И вот многие возвращаются. Но это уже заслуга нашего руководителя Академии наук, я все пытаюсь э, здесь разобраться, он меня правильно проинформировал или э, желаемое за действительно выдавал, когда сказал, да вы не переживайте, у нас, говорит, IT-технологии, сегодня развиты он, на Белазе, он говорит, да. целое уже здание угу. Да. построенное, айтишники сидят, и производит готовый продукт, не просто какую-то часть программного обеспечения, а с высокой добавленной стоимостью. Если это так, то это прекрасно и, наверное, так. Вот уехали, ну не обрушился IT-сектор. В экономике, в промышленности, в сельском хозяйстве, наоборот, двигается. И те, кто уехали, их место занимают другие. В этой связи хочу вам, вас проинформировать очередной раз. Сконцентрировали все исследования в стране в 12 программ. И по каждому заданию должен быть выход Э, практической разработки и внедрения. Если не, не, нет внедрения, возврат денег в бюджет. И все знают, поэтому не надо и к пархомчику обращаться, и к министру, что он разработал и должен внедрить. И у нас это на жестком контроле. На жестком контроле мы проводим заслушивания периодически, что разработано, что внедрено, где внедрено, какой дало эффект и так далее. Вот как мы решили эту, эту задачу. Все под контролем. Ну, у тебя такая диктатура больше, чем в стране, чтобы мы ученых не отбили желание Нет, работать. нет, наоборот. А, а, конкурс на участие в программах открытый конкурс. Все, кто желает, участвовать в программах, подают свои документы, проходит экспертизу Экспертиза, она независима, она не в Академии наук, в Госкомитете по науке и технологиям. Проходят экспертные советы, доказывают целесообразность, дальше разрабатывают, и дальше обязательно надо внедрять свои разработки производства. Поэтому сейчас уже, в принципе, как бы таких вот вне разработанных и не внедренных я и не знаю. Тема сегодняшнего нашего разговора сложная, и ввиду этой сложности и прочих причин крайне неприятная. Я хорошо знаю из своей практики, как и многие сидящие здесь, присутствующие на этом совещании, что такое заработная плата, цены. Для нашего народа, для всех нас это важный вопрос, потому что каждый день, с утра до вечера, мы, сталкиваясь с этими проблемами, разумеется, этим живем. Но, тем не менее, решение было принято. Мы договаривались, что спустя некоторое время соберемся и посмотрим, как правительство, да не только правительство, все руководство страны выполняет поручение президента. Кто-то должен был установить систему контроля за ценообразованием, о равной контроле за инфляцией внутри страны. Кто-то должен был жесточайшим образом проконтролировать решение этого вопроса. Поэтому все причастны к решению этой проблемы. Для того, чтобы опять в ваших умах не бродили разного рода очень удобные, особенно у экономистов продвинутых, в кавычках, шальные мысли, хочу обратить ваше внимание на один главный, ну, может, еще какой-то факт. Все мы привыкли к тому, что демократия и свободный рынок спасут мир. Откуда это пришло после долгого периода декларативных цен в Советском Союзе и регулирования всех и всего? Откуда это к нам пришло? Риторический вопрос. Американцы, Запад нас всегда к этому толкали. Демократия, демократия, права человека. Читаю, что хочу, то и ворочу в стране, что хочу, то говорю. А потом, 20 год, помните. Вот и вся демократия. Второй пример, еще более важный для рыночников. Но если рынок регулируется спросом и предложением – есть предложение, есть спрос. Тогда почему был установлен некий потолок цен на главный товар Российской Федерации? И не только на это. Почему? Я имею в виду нефть, а затем и нефтепродукты. Почему Запад и США начали регулировать цены на нефть и нефтепродукты? Рыночная же в мире экономика – я это вам напоминаю и говорю, чтобы вы понимали, что мы должны жить собственным умом в своей стране и делать все так, как выгодно нашему народу. Если мы видим необоснованный рост цен и что, ну, ворыши вчера появившиеся только неизвестно откуда, создав свои сети в торговле и так далее – начали набивать карманы, а сейчас мы увидим это, когда заработная плата у компании 500 долларов, а у них в 46 или э, 60 раз больше. Это что, нормально? Я хочу, чтобы вы понимали, что мое требование остается неизменным. Никакой демократии у них нет, никаких прав человека, никакого свободного рынка и свободного ценообразования. Они действуют исключительно в собственных интересах. Но ну так давайте и мы, насколько это возможно, будем соблюдать интересы свои, значит, нашего народа. В социальном государстве, где все для народа. Эта жесткая задача в непростых условиях поставлена, как я уже сказал, перед правительством примерно 4 месяца тому назад. Это тяжелейшая работа после долгих лет рыночной распущенности. Я понимаю, что обуздать цены, когда в разнузданности цен заинтересованы миллионы людей, весьма непросто. Но власти-то у нас достаточно, как раз должны мы это использовать. Отчасти это, наверное, произошло, ну посмотрим. Поэтому решить эту задачу – без серьезной работы со всей производственной торговой цепочкой было бы невозможно. Чтобы сдержать инфляцию, сначала была, как вы помните, подписана директива президента номер 10. А с середины октября вступило в силу постановление, известное правительство по поручению президента номер 713 о системе регулирования цен. Замечу, некоторые мне тут пишут, снижение цен. Мы не ставили такой перед собой задачи снижение цен. Речь шла о регулировании цен. И я не ставил задачу снижения цен, хотя с испугу некоторые, увидел большой слой жира, понизили эти цены. Ничего страшного. Почему? Потому что, как наш премьер говорил, цены в феврале всплеснулись с испугу. Всплеск был приличный. Поэтому, даже если кто-то понизил цены, ничего страшного. Рентабельность оставалась и прибыльность предприятия на очень высоком уровне. Она и сейчас не низкая. Как я уже сказал, систему регулирования, ну скажем прямо сдерживания цен, разрабатывали всем миром. Парламент, правительство, комитет госконтроля, профсоюзы, местные органы власти, контролирующие правоохранительные органы – Передо мной результаты мониторинга, я об этом еще скажу. Как утверждает статистика, нам удалось существенно замедлить инфляционные процессы в стране. В четвертом квартале после решительных действий в 2022 году зафиксирована дефляция почти в 2%, то есть произошло снижение цен, откат. Когда собирались в прошлый раз, правительство прогнозировало годовую инфляцию примерно в 20%. Это страшная инфляция. Была бы. Но с учетом принятых мер ее удалось снизить, ну хотя бы до 12-13% по результатам. Нужно честно признать, есть товары, которые подешевели. Список значительный. Гречка, рис, макаронные изделия, растительное масло, чай, натуральный кофе, парфюмерия, косметика, телевизоры и так далее по итогам прошлого года. Тем не менее, на фоне нашей борьбы с повышением цен от 1 до 4% стали дороже товары повседневного спроса. Это молоко, кефир, творог, другая молочная продукция, масло, мясо, яйца и даже детское питание. Все это говорит о том, что новая система регулирования требует дальнейшего совершенствования и как правительство город до настройки. Поэтому сегодня я пригласил вас именно в таком широком составе, чтобы наметить следующие шаги по сдерживанию цен и выходы на поставленную мной задачу инфляция не более 7-8% за текущий год. Это почти в два раза ниже, чем в прошлом году. Какие недостатки работы ответственных за цены видны на данном этапе? Во-первых, розничные цены снижаются преимущественно за счет торгового звена, в то время как индекс цен производителей продолжает расти. В этом надо серьезно разобраться. Так, данный показатель с сентября по декабрь в прошлом году в промышленности составил 107%, в сельском хозяйстве 103,6%. То есть сельхозпродукция подорожала в четвертом квартале почти на 4%, промышленность на 1%, промышленные товары. Второе. Организации торговли по-прежнему допускают нарушение законодательства в области ценообразования. И это на фоне проверок, по результатам которых более 100 субъектов торговли и должностных лиц привлечены к ответственности и по фактам необоснованного повышения цен возбуждено 5 десятков уголовных дел. Складывается впечатление, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли устранилось от своей работы непосредственной, особенно в регионах. Через запятую я должен назвать и депутатов, и контролеров, не только Министерство антимонопольного регулирования торговли. Если кто-то хочет на это министерство сбросить решение этой задачи, считайте, что вы ее провалили. Одно министерство с этим не справится. Это задача от министра до премьер-министра, всего правительства. И не забывайте, я губернаторов не зря пригласил. И тогда, и сейчас. Без вас мы вообще не решим эту проблему. Потому что сфера торговли вся у вас. Третье, снижается розничный товарооборот. По итогам прошлого года он составил 96,3% к уровню предыдущего. Нам удалось не допустить пустых полок и вернуть разнообразие ассортимента за счет прихода на белорусский рынок новых поставщиков, в основном из дружественных нам России и Турции. Но это не повод успокаиваться – Цены на импортные товары должны быть по карману нашим гражданам. Особенно если что-то мы не производим сами. То есть импорт также должен быть под жесточайшим контролем, ибо он повалит весь внутренний ваш рынок. И хотелось бы узнать, как выполняется мое поручение наведения порядка с уровнем заработной платы руководителей и владельцев крупных торговых сетей. Как поменялась ситуация с нашей предыдущей встречи? При этом хочу обратиться к журналистам. Вы, пожалуйста, комитет госконтроля и правительства встряхните так, чтобы они вам назвали все факты. Где в 30-40 раз великие деятели, руководители получают зарплату выше, чем обычный продавец и другие а потом бегают по сетям и кричат, ах, президент задавил, бунт поднимают. Хотят этих бедолаг приподнять и опять устроить какую-то бучу. Но опыт у меня есть, как с этой бучей разбираться. И будут разборки жесточайшие. Поэтому до людей, продавцов, надо довести. Вот 800 или 1000 рублей ваша зарплата, а вот 50-60 тысяч зарплата у этих так называемых владельцев. Четвертое. По-прежнему остаются вопросы по трактованию и практике применения отдельных норм постановления 713 возникли неравные условия для отечественных производителей и импортеров, что способствует реализации преимущества зарубежной продукции. Импортеры имеют возможность формировать выгодную для себя цену за пределами страны и получают большую прибыль. Но послушаем, насколько это справедливо и видит ли это в правительстве. Я отлично понимаю, что любая система мер регулирования – это живой организм, который меняется с учетом внутренних и внешних факторов. То есть не все зависит от нас в стране. Но я и не ставлю такой задачи, чтобы мы весь мир регулировали. Моя задача и ваша в том числе – контроль за процессами, которые происходят в границе нашей Беларуси. Иногда позитивные изменения допустимо – ускорить, что называется, вручную. Вот этим мы сегодня и займемся. Я открыт для конструктивных предложений и готов принимать нужные для людей решения. Но проблема должна решаться. И люди не должны искоса смотреть на ту власть, которую они сформировали. Главное мое требование, вы знаете, обеспечение широкого ассортимента товаров по справедливым ценам и недопущение дефицита. Это требование касается всех. Но прежде чем премьер доложит, тут мне написали так, что даже через лупу не рассмотришь. Тем не менее, я, специалисты мне дали информацию, я хотел бы ее изложить, чтобы было что обсуждать констатируется, что регулирование цен позволило сдержать инфляционные процессы. Инфляция, как я уже говорил, составила в прошлом году больше 12%. Пиковое значение было в сентябре, около 15%. Принятие с октября 2022 года новых мер ценоурегулирования способствовало снижению темпов роста потребительских цен – в четвертом квартале 2022 года, как я сказал, была зафиксирована дефляция почти 2%. Потребительские цены на регулируемые товары в декабре 2022 года по сравнению с сентябрем до введения мер снизились почти на 3%. Кроме того, введение мер ценового регулирования способствовало снижению цен и на импортные товары. Однако принятые правительством меры по регулированию ценообразования не стали системными решениями по недопущению необоснованного роста цен на потребительском рынке, снижению себестоимости выпускаемой продукции, насыщению внутреннего рынка под полную потребность. Ну, наверное, это специалисты уже слишком взяли, э, системные решения и не могли быть за 4 месяца, я уже говорил живой организм, не все от нас зависит. И было сказано, если допустили где-то ошибки и просчеты, надо донастроить систему. Ежемесячные темпы прироста цен отечественных производителей потребительских товаров лишь замедлились. Ну, пишут специалисты, но не остановлены. Я и не настаиваю на том, чтобы они были цены остановлены, потому что при такой международной инфляции остановка цен обернется дефицитом на полках. Но необоснованный бешеный рост не должен быть. По информации Комитета госконтроля, некоторые решения госорганов по установлению отпускных цен на новые товары приняты без достаточной проработки. При этом март ни разу не вносились нашей торговой главным министерством, не вносились соответствующие предписания об отмене решений. Возникли неравные условия осуществления деятельности отечественных производителей и импортеров, что создает преимущественную реализацию зарубежной продукции. Я говорил об этом. К примеру, в более выгодной ситуации при реализации крупы через розничный торговый объект оказывается субъект розничной торговли, имеющий собственный импорт, поскольку имеет право применить надбавку импортера в размере 25% и еще до 30% торговые надбавки. Что, ослепли, что ли? Мы что, этого не видим? Это же элементарно. Установленные торговые надбавки на товары низкого ценового сегмента не позволяют покрыть транспортные затраты на их доставку от распределительного центра до конкретного объекта торговли, что может привести к отсутствию товаров продаж. Но ну, на это надо было обратить внимание. Это крупный аспект. Это не мелочь. Недостаточно проработан механизм определения цен в сфере производства по индивидуальным заказам, например, мебели. Мелкому бизнесу нужно готовить пакет документов в орган власти для согласования цены по каждому новому виду продукции. Дур жесточайший, я вас предупреждал. Этого быть не должно. Правила установили, и пусть они сами определяют цену. По-прежнему остаются вопросы у субъектов хозяйственной по трактованию практики применения отдельных норм постановления 713 -го. Что нельзя было встретиться с людьми и объяснить? Как докладывает правительство, анализ информации торговых сетей свидетельствует о том, что в большинстве организаций соотношение зарплат более или менее соблюдается, то есть устаканили ситуацию, все-таки умерили там аппетит руководители и хозяева, собственники – вы знаете, что коэффициент у руководителя, хозяина, должен быть один, максимум 1 к 8. Так? Однако в отдельных торговых сетях данное требование не выполняется. Например, Белвилизден коэффициент составил аж 67. Евроторг почти 42 раза. Доброном в 12 раз и так далее. Значит, что нормально? Они что, работают больше, чем продавец? Правительство и облсполкомы выработали ряд предложений, чтобы такого впредь не было. Вот мы и послушаем эти предложения. Пищи для обсуждения больше, чем достаточно. Не хотелось бы, чтобы вы мне тут о героизме рассказывали. Нам надо видеть недостатки – и принять дополнительные меры. Это вам придется дополнять, но я хочу их услышать. Для того, чтобы этого безобразия не было. Я вас просто предупреждаю. Отступления от этого быть не может. В этом суть нашей политики, справедливости. Я понимаю, что не время – Многое можно сегодня списать на санкции, на давление, на войны и прочее. Можно и не списывать. Действительно, это одна из причин того, что внутри у нас происходит страны. Но это не причина, чтобы все свалить в одну кучу и сказать, знаете, мы тут ни при чем. Оказывается, при чем. И практика за 4 месяца показала, что при чем, когда взяли под контроль Цены, в среднем цены опустились почти на 3%. Но если кто-то не может в этих условиях работать, кайло в руки и в рудник. Пусть делают то, что умеют делать. И пешники какие-то начали какой-то шум. А что мы неправильно сделали? Столько времени прошло. Четверть века я с этим телепаюсь и вижу. И отступали, и так, и сяк работали с этими ИПшниками. Как может работать, к примеру, наша легкая промышленность, которая шьет, одевает, если тряпки и прочее из-за рубежа везут 10 раз дешевле. Почему дешевле? Потому что налоги не платят так, как платят в легкой промышленности. Одна из причин. Мы никого не душим, никаких ИПшников мы не выталкиваем. Но мы их ставим в равные условия. Работаешь плати налоги, как все. Не можем, не можешь, бери метлу. Время пришло такое. Знаете, будучи за границей, изучив ситуацию, допустим, вот в Зимбабве, в других странах, я им тогда сказал, мужики, мир начали переделивать. Мир начали по-новому переформатировать. Он не будет таким, как вчера. Не говоря уже о том, как был позавчера. Кто делит этот мир? Не мы же. Мы участники этой дележки, на которые нацелены хищнические взгляды крупных государств. И кто будет в результате этого неоколониализма владеть частями мира – вопрос. Что делать нам в этой ситуации? надо пройти аккуратно этот период, сохранить себя, а сохраним только тогда, когда будет внутренняя стабильность. Люди наши все понимают, и война там, и где-то инфляция сюда завозится, и в пандемию весь мир, в отличие от нас, остановился. А деньги с вертолета, помните, разбрасывали? И я тогда предупреждал вас, что мы столкнемся с инфляцией. И эта внешняя инфляция идет к нам. Ну и этим же воспользовались наши и всплеснули цены. Так вот, надо их привести в чувство, дать понять, что сегодня вопрос больше, чем цены. Это основа справедливого внутреннего порядка и мира в нашей стране. Ценообразование – это основа справедливого мира в Беларуси. Это главная статья договора власти и народа. Поэтому надо выдержать, надо выстоять, надо каждому стремиться сохранить нашу страну. Категорически заявляю, у нас для этого все есть. Мы не просто можем ее сохранить, а когда закончится эта дележка планеты, мы будем на порядок выше. Все факты сегодня не могу привести, но у нас для этого есть все. И не должно быть такого, чтобы я говорил, что кто-то из нас не хочет это сделать. Не умеет, но мы научим. Люди же разумные здесь присутствуют. Ну а кто не хочет, отойдите в сторонку. Ибо попадете в список беглых, которые вот там сегодня по периметру стоят и, и не только зубами некоторые щелкают, но просятся обратно. Вопрос очень серьезный. И в этом отношении надо шевелиться. И на месте Снабкова Головченко я бы пригласил сейчас, после определенного периода работы, представителей торговли, производства и прочее, сели бы за стол переговоров, э, довели бы до их требования президента, которые я только что изложил, и сегодня, я надеюсь, все услышат, в Беларуси не только, и сказали, ребята, другого пути нет. Или мы опять в тупую будем регулировать, эти цены. Или вместе давайте договоримся, чтобы вы прибыльно работали. Вот с такой маленькой прибылью, а не такой. Время такое. И чтобы народу было хорошо. Выразился не экономически, надеюсь, Снабков понял, и экономисты понимают, о чем я говорю. Ну, это ваше дело. Мое дело как президента ставить вам обоснованные справедливые задачи, а ваше дело их решать. Это я просто подсказываю. Пожалуйста, Роман Александрович, докладывайте. У вас 10 минут. Я уже за вас многое сказал. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые присутствующие, все-таки повторю кратко итоги 20 Ну не года. надо. Мы же что будем итоги подводить правительство. В целом могли бы лучше исходя из сложности, трудности, могли бы лучше. Но ну, зарплата чуть больше была реальная, там еще чего-то, ничего не обрушилось, как нам предрекали. Не скажу, что молодцы, но могли бы немножко лучше. Но теперь вот о недостатках и проблемах в сфере ценообразования. Ну, я хотел э, сказать лишь об инфляции. Один факт из тех, которые вы не привели, э, назову все-таки. Из э, 20 европейских стран Беларусь заняла 17 место по уровню инфляции. То есть 16 стран выше нас показали инфляцию. Во взаимодействии с э, Комитетом госконтроля реформирован механизм формирования стабилизационных фондов. А, сложная задача была. Цель реформы – это максимальное обеспечение потребительского рынка овощами, э, яблоками отечественного производства в межсезонный период. Для обеспечения населения в межсезонный период 2022-2023 года в стабилизационные фонды заложено 144 тысячи тонн картофеля, овощей, яблок, что превысило уровень межсезонного периода прошлого года на 29%. Под заложенные объемы заключены договоры между хранителями, получателями стопфондов фондов гарантирующая выкуп всей заложенной на хранение продукции. Да, есть еще вопросы и там по областям, и как они распределены, объемы по месяцам и так далее, но это фактически это ну, переворачивание всей этой системы идет уже второй год. Поэтому сейчас мы видим, что, ну, я могу лишь э, подтвердить на цифрах, что э, по, ну, так скажем, борщевому нашему пресловутому набору, это картофель, капуста, э, свекла, морковь, цены сложились значительно ниже уровня прошлого года. Так есть у губернатора вопросы по этим стабфондам? На сегодняшний момент мы как бы стабфонды, рекомендованные мартом, заложили в полном объеме, но, к сожалению, выборка еще э, идет не по графику. Торговля у тебя не выбрала в хранилищах? Да, то есть у меня выбрано... Но ты договор с ней заключил? Коммунальные предприятия, то есть те, кто является э, собственниками области, они заключили договор, ну, сети, они не зарегистрированы не в Бродинской области. Ну и что? И они говорят, что они закупают свои овощи в других областях и везут на всю страну. Поэтому наши объемы им не сильно интересны. Откровенно скажу, это было мучительно, значит, добиться закладки в стабфонды под полный объем. Эта задача решалась в прошлом году, к сожалению, ну, она не, не была полностью решена. И в этом году, ну в этом году я цифру назвал, то есть на треть они приросли. Значит, э, сделать, вот как э, говорят, 100% э, в сентябре расписать все объемы, кто почем покупает, невозможно. Это стабилизационные фонды, а не директивное распределение овощей по стране. Поэтому цифры я назвал, стоимость овощей, которые сейчас поступают в торговлю из стабилизационных фондов значит, они ну, там, от 30 до 50 процентов ниже, чем в прошлом году. Но у нас есть индикативы, чтобы как не допустить э, роста цен на импортные овощи. Я считаю, в этом отношении абсолютно нормальная ситуация. Поэтому, с чем сейчас надо работать, это с равно, ну, и будем в следующем году заниматься. Это равномерное распределение объемов по э, месяцам и действительно э, значит, увеличение количества заключенных договоров на выборку. В прошлом году их не было практически вообще. В этом году, значит, их уже ну, значительная часть по ним сформирована. Министр торговли подтвердил. Не надо местным органам власти пинать исключительно на сети. Действительно, выборка не осуществляется. Речь идет не только о картофеле, речь идет там и лук, капуста и свекла. Большие вопросы по хранению. Поэтому тут больше вопросов к местным органам власти, нежели к торговле. Я согласен с Романом Александровичем, что в этом году мы с большего переломили как бы эту ситуацию с точки зрения обеспечения. Но достигнув основной цели, которую вы ставили, а, обеспечение ассортимента, б, мы же можем и цены сбивать с топ-фондом, тогда, когда нам это нужно. Вот этого мы еще не достигли. Мужики, я просто хочу губернатору предупредить и мэра Минска, не дай бог. Мы вот через месяц это все вылезет. Мы начнем опять есть египетскую картошку. А своей не будут видеть картошки по нормальным ценам. Пеняйте сами на себя. Я не собираюсь вас учить, что делать. Вы положили в резерв эти объемы. Заключите с торговлей, обеспечьте хотя бы на своей территории в области – своими продуктами. И чтобы она была конкурентна с импортом, чтобы импорт вообще близко не мог с вами конкурировать. Потому что лучшие картошки, чем из своей земли, лучшие капусты, моркови и лука, чем со своей земли, где мы родились и живем, быть не может. Но я вам еще раз повторяю, вы поставили этот вопрос, мною принято было решение оно неукоснительно должно быть исполнено. Картошка, капуста, морковь и прочее до нового урожая. Чистенькие, аккуратненькие, э, как импортное, выложено в магазинах, люди приходят, напишите «белорусское», с удовольствием купят белорусское. Но так, чтобы оно имело и товарный вид, и по качеству было. Оно, не, оно неплохое по качеству. Продавайте. Но если, как сказал премьер, по бешеным ценам, в июне, июле, августе будут э, египетская и африканская еще там какая-то картошка, пеняйте сами на себя. Низкие цены, свое, делайте. Остальное везите хоть на Луну. Если вы хотите заработать, пожалуйста, вывозите. Только свой народ накормите. Итог, наверное, главный доклада сегодня, что э, система выработана, она э, действует, а, она не привела к негативным эффектам ни для бизнеса, ни для а, торговли. А, она не является догматичной, она открыта значит, для модификаций. И вот уже в ближайшее время первый вице-премьер правительства по поручению президента проведет ну, расширенную встречу с участниками рынка, с э, руководством и собственниками торговых э, предприятий торговли, торговых сетей, для того, чтобы ну, еще раз как бы впитать информацию, которую, может быть, мы пока не видим, или те тенденции, которые, э, допустим, предполагают они, но еще пока мы в правительстве их не усматриваем. Поэтому живой какой-то разговор абсолютно откровенный состоится. Вот, по итогам него, если будет необходимо, то, конечно, будут и дополнительные какие-то меры выработаны. Подчеркиваю, если будет необходимо.